Thank you. изобретатель вечных двигателей велосипедов и вечных двигателей. Ты говоришь, не изобретай велосипед, что, мол, занимаюсь я ерундой, двигателей, Но я-то знаю, стране нужны новые велосипеды, вечные двигатели, новые велосипеды двигатель С каждым днем одна за одной На нас сваливаются новые беды От того, что люди перестали изобретать вечные двигатели и велосипеды так понимаю, проекта «Вечный объект» у тебя тоже нету? Значит, ты зря коптил небо этого света Ведь ты не придумал вечный двигатель И новую разновидность велосипеда Смотри и завидуй Жал не московский съема квартира статель Когда перед тобой расправят плечи стоит Велосипед, личный двигатель изобретатель Бессекное желание изобретать себе высыпать Но спи спокойно, вселенная Не взорвется земля Покуда жить на свете Изобретатель велосипеда еще видя Велосипед Ты лишь любитель писать свой псалм Заповедано нам Нищий раздал рубаху по нитке, да исчез Мир мотает нитки на палец Мир мотает на ус Имя его уже не узнать, как ни крути Нет рубахи нищенской и нищего нет Веселый нищий А мир любит числа и имена И количество букв и считает колечки из ниток чьей-то рубахи, И считает колечки из времени чьей-то прожитой жизни. Мир думает, время — это нитки на пальцах, А оно все лишь разомкнутые ладони, Руки веселых нищих, кидающих в море монеты. Монеты, что подали где-то на площади, где-то, где умеет считать, знает буквы, сердца Колечки из времени А веселый нищий бросает монеты в море И видит, как солнце отражается в рябе воды Давай, все. Ну, можно еще одну какую-нибудь, а то пострадали вертикальные люди. Чем-нибудь пободрее. Я ворот спокойнее а хотел. А еще спокойнее. Что, время уже вечернее. Да. Все мы друг для друга Но ты послушай Музыку звезд Ты почувствуй Как все стало роднее.